kita dah belajar macam mana role reversal RBS, SBR, RBS, SBR di mana kita gunakan SBR dan RBS ni waktu untuk follow trend so macam mana kalau kita nak masuk bila telah berlaku pertukaran trend dan apakah signal uh, uh yang menunjukkan bahawa trend telah berubah ok let's suppose kita ada price naik ke atas high low, high high, high low, high high, high low high high, high low, high high tiba-tiba price break buat lower low lower low dia buat low ni lebih rendah daripada higher low kat sini so bila ada kat sini bila dia buat lower low maka perubahan trend telah berlaku ataupun kemungkinan besar kemungkinan besar berlaku pertukaran trend ini adalah signal signal awal so bila pertukaran trend, uh, trend telah berlaku ataupun belum uh, dah bagi signal maksudnya kita fikir masa tu masa ni sebelum ni tengah uptrend but this time kita try untuk uptrend kita buy tetapi masa bila signal dah keluar sini maka kita akan fikir untuk sell untuk sell di mana untuk sell biasanya biasanya price akan uh, akan pergi retrace sehingga ke kawasan higher high di sini ok higher high di sini so kalau sebelum ni kita akan buy let's suppose kita buy di kawasan RBS di sini RBS RBS kali ni kita gunakan hi-hi dekat sini sebagai tempat kita nak start entry sell entry ni agak bahaya sebab sebelum ni price tengah uptrend bang tiba-tiba you nak sell pula untuk sell you wajib perlu ada lower low Okay. tetapi walaupun dia jenis risiko you mempunyai per, per, peluang profit yang lebih tinggi sebab apa sebab you betul, betul kalau set kalau dia turun ke bawah ke bawah ke bawah ke bawah maknanya you telah sell di awal pertukaran trend jadi you punya risk kecil sampai atas daripada high high you punya reward sampai bawah very very high uh, risk but this very very high reward ok so kita fokuskan dekat sini katakanlah saya cutkan medalah ni ok kita uh, sambung lagi katakanlah price turun turun turun turun di sini telah berlaku higher high the break kita punya Ah, lower high dekat sini telah berlaku per signal pertukaran trend so kita boleh ambil peluang untuk buy okey untuk start buy di mana kita akan buy di kawasan lower low yang terakhir dekat sini around this area around this area so kalau kat sini saya cut saya cut potong mendalah ni potong mendalah ni ke bawah ataupun okey ke bawah biasanya price akan membentuk macam ni high low higher high lower low ok oh, sorry ok betul-betul price akan buat ini adalah signal pertukaran trend and then price naik ke atas maka kita akan sell ok ini apabila price break bawah ni dia break bawah tu and then automatic di kawasan sini kita akan tandakan sebagai QM level ok kenapa nama dia QM level sebab QM perkataan QM itu sendiri bermaksud Quasimodo. Ya kan kita akan banyak discuss pasal setup ni Quasimodo ataupun QM dan maksudnya ialah over and under. Maksudnya over and under Quasimodo. Bab 2 nanti ataupun bab 3 kita akan belajar lebih detail pasal QM ni. Tetapi ini introduction pasal QM. Over and under maksudnya over tu apa? Over ni maksudnya di sini kita ada high okey kita ada high and then kita ada low and then kita ada higher high and kita ada lower low so apa yang over over maksudnya price pergerakan dia naik atas daripada bawah ni tadi uh, dia naik atas uptrend uptrend uptrend uptrend uptrend tiba-tiba price buat higher high maka dia over over the break lebih tinggi daripada high dia over the high previous high and price turun ke bawah lebih rendah daripada low so dia dah jadi under he goes under the low okey kalau uptrend dia tak buat under maksudnya katakan this is high low higher high still higher low dia buat higher dia buat over and still over tapi kalau QM ni dia buat over and under perkataan and ni is very very important you kena faham maksudnya high low high high bila buat high high dia buat over bila turun ke bawah dia buat under price naik ke atas di sinilah kita akan cuba sell di early awal trend. maksudnya trend subuh-subuh uh, apa ni kapal kita api tu nak jalan subuh-subuh tu kita dah masuk market betul-betul dia tengah tukar gear dia tengah nak jalan so kita akan dapat betul-betul di awal trend that's why saya suka guna QM sebab re reward dia sangat besar begitu juga dengan price tengah up uh, tengah downtrend let's suppose price downtrend low high lower low lower high lower low suddenly price break this high and telah berlaku over and under maksudnya masa untuk kita buy okay saya marking warna hijau price buat over and price buat under so kita tandakan di mana QM level kita QM level kita di sini tempat yang last sekali low ataupun second last kita panggil QM level so this QM level kita tandakan satu line bila price turun masa untuk buy masa untuk tukar arah Okey, ini konsep QM so kalau kita tengok macam ni biasanya dia akan berlaku di paling atas dan berlaku di paling bawah trend. Ah ini paling bahaya ni orang cakap. Try trend tengah naik atas. Kita try cari sell. Trend trend tengah dekat bawah sekali kita try cari buy. Tetapi bila mana hanya berlaku signal pertukaran trend di sini dan di sini. Ini secara asas. Secara asas ataupun secara basic. Bab nanti bab seterusnya you akan belajar lebih detail lebih detail macam mana nak entry dekat cam level macam mana nak validkan benda lah ni apa yang kita nak tengok apa base yang kat mana dekat macam mana nak tentukan valid tak valid so benda ni yang kita belajar ni hanya basic kesimpulannya this is very very important kesimpulan ok kesimpulannya untuk buy you hanya ada dua tempat pertama di kawasan RBS. Resistance become support. You ada dua tempat saja bang. Tempat-tempat lain tak ada. RBS. Dan nombor dua. Di mana lagi tempat kita nak buy? Di QM level. Eh, di QM level. QM level yang dekat bawah ni. Maksudnya bila ada low, high, lower low, higher high. Automatik kita dah ada QM level dekat sini. Maka masa untuk buy dekat sini. Okay buy kita ada RBS dan QML ok macam mana untuk sell untuk sell pun sama juga untuk sell you ada dua tempat pertama kita ada SBR ok dan nombor dua adalah QM level hanya dua tempat saja banyak-banyak tempat nanti kita uh, banyak-banyak uh, tempat yang dekat chart MT4 ni ada dua tempat saja kita nak masuk buy ataupun masuk sell ok untuk sell pertama di SBR di mana support become resistant support become resistant kita sell support become resistant kita sell okey satu lagi di QM level di atas ni high low high high lower low QM level kita di sini dekat situlah kita nak sell dua tempat saja ini secara basic dekat sini pun dia dah boleh makan banyak serius dia boleh makan banyak tak perlu nak advance-advance sangat tak perlu nak apa semua nanti kita akan belajar setup fake out macam mana you boleh entry dekat whatever semualah okay but the best thing untuk video ni kita akan perkenalkan King ha, King is very very best the best lah the best sekali macam mana you nak gunakan King untuk buy di RBS dan di QML ataupun sell di SBR dan QML so dekat tengah-tengah ni you akan jumpa King wow dekat tengah-tengah ni you akan jumpa King confirmation dekat tengah-tengah ni you akan jumpa King dekat sini KM level dekat tempat price turun bawah you akan jumpa king sini price dah turun bawah support become resistant tengah-tengah ni you akan jumpa king price turun bawah you akan jumpa king ok turun bawah SBR price akan jumpa king so kesimpulannya kita akan uh, gunakan king sebagai confirmation entry Okay, hingga kita kembali video seterusnya